подготавливаем ноготь к нанесению зеркальной пудры. Один слой базы, два слоя черного гель-лака, один слой топа без липкого слоя. Каждый слой сушим в лампе УВ 2 минуты или в LED-лампе 30 секунд. Сверху топа наносим пудру втирающими движениями при помощи аппликатора. Наносим сверху топ без липкого слоя и сушим в лампе. Процедуру повторяем два раза.